どこ行くの仕事だよお土産よろしくね。そんなのねえよ <laughs> お土産、どうしようかな。なんか、美味しいもの食べたいな。よろしく。そんなのねえようん。はい、じゃあ行ってきまーす。いってらっしゃい、ピー。